Eh, aku rasa kat atas. Pecah. Aku rasa kat atas. Tapi roof aku atas pecah. Ah, aku balau. Oh, I I know what happened. Oi, oi, Raven, Raven. Bawah ah. Raven eh? nak buat apa tu? Tak tahu. Tawar tak ada. Kita kena laju weh. Kalau tak base kita ni pecah tu. aku bawa roket Aku 20 with me already Go go go Jom Eh Okay guys Jangan post post Letak wall depan base dulu eh Depan kita red base saja. Jangan buka close kita Compartment from here ya. Everyone can't come to my base Take out here And look Go pamer pamer Tengok mana Dah pecah dah. Sebab midan je. Pantai dia, pantai dia, pantai dia. Go go go. Go depart. Tinggi oh, tinggi lagi. Oh, ada yang wall cilai. tinggi lagi Jo. Alamak aku. Ah, bodoh lah ni. Go for go the channel wall, lepas tu lepas channel wall tu inside je. Inside the base Nice one, Joe. One, I need one guy on me. Siapa? Asal? Eh? Team. Aku, aku dah start rocket. Aku tunggu, aku tunggu. Aku tunggu. Mana tim lain? Shark. Dah ada, aku ke atas. Okay. Atas orang aku okay. Aku tunggu. Bawa rocket sikit. Kau kena jolok. Datang kat aku, guys. Kalau kita. Coming. Macam bawah je aku rasa Lagi lagi tinggi lagi <laughs> Are you ready? Are you ready? Tengok dua hancur Wih bodoh Oh mati mana? kau mati dengan roket tu. Ya yeah, ya. Yeah. Sampai lah. Eh. Ada orang keluar, ada orang keluar base. Eh mana? Kanan kiri. Kiri kiri. Dekat wall lah. Dek dek dek. Oh, naked. Oh, okay, naked. Kamu <coughs> pamer balik. We need rocket tank lagi lah. Kenapa macam tak cukup orang? Kau shielding. Nanti jangan pergi depan eh. Petro heli eh, petro heli kami. <coughs> Petro heli memang direct kat sini. Kau orang kena. Ah, uh, down down. Kita down, kita down, kita down. Kita Boleh. Dia kena kena base tu dulu. Belum belum. Aku rasa heli tak nampak. Tinggi tu. Ha. Kena kena kena kena kena. Oh, heli tembak kita ni. Heli tembak kita tinggi. Tak kena kot. Tinggi tinggi tak kena. On the right roof eh Right roof Ya yeah, ya okay, okay Nampak nampak Kena Kena oh, dah dia serang dia serang Ambil eh Ambil eh Take it down take it down Rocketing rocketing rocketing Siapa tu? Juga juga hancur, nak hancur. Dek, dek, dek, dek, dek, Oh, duduk, duduk. Dah lah, cukup. Ada naked, ada naked. Dek, dek, dek. Kena. Ah bawa balik. Dah, dah ni, guys. Ah Uh, belakang tu akan, dia dia ada ni eh. Boleh dapat gun-gun kat box tu. Kena tengok tau. going, keep going. <laughs> Siapa yang pergi depan? Dead. Tengok pergi depan tu. Shoot, shoot, shoot! I gonna join the locator! I love builder! <laughs> Ellie tu siapa lah? Pergi kat tower tu. Aku aku aku aku aku aku aku Oh tembak tembak tembak Sabar sabar Banal Aku baru dah kesan kata Aku dah invite kau clan Masuk Dah dah dah dah masuk dah masuk Kau tak nampak ke aku Tak nampak Tak eh, nampak <laughs> Tak nampak sumpah Tak lah. cahaya tu oh, Dalam juga ni, ni telefon ni. paket aku habis. Balik ambil dulu. Tempat eh, aku ke? Roket aku nak habis kat, aku nak habis kat Stay there, stay there, stay there I'll be coming back hmm. Ah, dah agak dah, belakang ada orang weh Ada orang datang Belakang Err, uh, err uh, belakang ada orang ambil tak? Ada, itu jauh, jauh lagi okay. Tak ada orang jauh aku tu dah Tak apa, tak apa, we got turret No, no, no. I mean behind one. Ada dekat api je. Ada high velo je. Eh. Aku ada, aku ada. Ha, api je. Lah. Aku api yang atas. Lah. Hmm, api-api dalam base tu lah. Baik. Jauh, tengok belakang jauh. Okay. Eh? Ya, kami belakang. aku tengok belakang, aku tengok belakang. Oh, shot dia eh. Shot tengok belakang. Ada, ada, ada, ada, ada. Okay. Tapi saya tengok uh, Lukai datang sini Lukai Lukai dia tak pancen aku, aku, aku akan tengok Lukai tolong Lukai Siap Lukai Datang kat kau Ah datang kat kita orang Oh, ya. okay. Oh, tak pancen aku dekat Tahu tahu barang aku semua Dropping je eh, Aduh Asal aku lag lah Aduh Aduh. Tak chill dia ni. Jangan kos. Satu tiga kosong nanti ada mini eh. Okey okey. Tu tak apa, itu tak apa. Jo, kau duduk open. Susah kau nak loot tu. Tu lah, aku pun takut nak loot. tahu lah roket aku apa Aku tak ada kan hmm. aku test lah roket aku Orang aku tak ada Tak Aku mati Kau low HP ke? Saya betul lah Ben kau letak foundation kat sini lepas tu kau letak back Tak aku nak pergi loot yang belakang tu Yang heli tu Siap bis kita 2 C4 je ni sampai yang lambat lagi tu dia tak keluar lagi satu <coughs> Ok, je, Ok, je. Okey, sampailah pada sini. Kau aku dah cakap. Okey, hmm, baik. Tapi mai, Loket want okey je. Tak lawak je, okey je. Okey. Okey. Ah. Jangan pick dia. Dia kalau dia pick you hide dulu Just tak sampai tak sampai pak tak sampai tak sampai kau tak sampai okey okey perhatian kau lah tak badan aku 30 roket cukup lah kau orang ah main kita datang kau Cakap dah letak bet Dah dah bet letak Bet dekat base ni Okay um, I need everyone ready Kita boleh naik ni Kena naik tu hmm. Ambil Aku rasa kita kena mini Mini tu kuas Ha Itu Thailand orang tak apa Thailand tak apa Mini ke Blue Orang kena pergi Dive dulu Control uh, Shooting floor Lepas tu bos orang Masuk pergi ke ni Support dengan Boom Uh, G, you look my body kalau nampak Tak nampak tu best Alright, never mind. Ni muri dah. Dari aku. Ah, you ambil, you ambil, ambil semua. Aku CC. Eh, ada, kau dapat CC tak? Kau dapat CC main tak? Ada aku. Tak tahu. CC main dia nak pecah. Ya ke? Oh. Oh, dah open. CC dia dah open. Dia sini, dia sini, dia sini. Apa dah? Dia dah shoot, dia dah shoot. Saya nak, saya nak dia shoot. Itu nanti kalau kita nak push kalau hancur just loket je alah tak boleh main mini pula tak boleh aku pecah wall eh apa pecah wall pecah wall Orang naked dekat China Wall lah. Eh? Yeah. Waduh. Oh, okay, aku pecah pula. Ni. Dalam bod Siapa body aku ada ni, roket-roket lagi. Aku aku tahu kena ni. Tak nak aku kena Mana body base? Ni ni ni, ni tak aku. Lift my gear, lift my gear. Ya, aku ambil roket je. oh, Tuhan. Cikgu? Aku full dead, full dead. Dia dah seal dah. Tak apa, tak mana dia tu? Aku tak tahu, aku rasa kat China Wall China Wall, China Wall Dah roket aku sampai tak tu belah-belah kiri Eh jangan bazir roket belah kiri, kita fokus mid kau, kau, kau roket roket belah tu, dia repair je, bazir je Baik kau fokus dengan kita orang, gegarkan kat sini Hmm, dah hancur banyak tu Dah nak blow banyak ni Weh, dia ada ada orang keluar, ada orang keluar pada pintu belaki. Ah, kau kau cover, kau cover. Dan aku nak cover, aku aku berendang. Dah dah dah dah dah. Dead. Eh. Go for China, go for China. Roket, roket eh. Kita tak ada tangga ni tau. Oh. んあれれ Aku masuk tau, aku masuk tau. Jom, jom, jom. still got a lot of locket. I think more than enough, huh? Turret tu. Apa tu? Orang tu orang. Eh, dalam dalam wall dia tak ada tarik. Oh, okay, nice. Pergi sorang dalam. Ah. Kita hancur kan. Belah kiri tadi. Ni ni kalau extra roket. Ya. Yeah? Let's go. Don't stop. Huh? Until you see the light on the other side. Light on the other side Yeay Sonsop Go go go aku dapat aku dapat ni tak tali Dapat tangga Pecah yang bawah tu eh? Ya yeah, pecah, bawah, pecah bawah, pecah bawah. Juga ada kayu lah dengan kau Kayu? Ah, ada kayu, siapa ada kayu? Tak ada Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Okay. Aku depo ni dekat pin jap Lepas aku naik Ah, pecah macam tu, macam tu, macam tu. Oh, tu, tu, tu. Apa ni? H, H, H, H, M, bilik kan? Yep. Dia dah clan apa lah? Nama apa lah? Macam ada aku. Oh, D.O. Ada lagi, ada lagi. Ada. Oh, oh. Ada lagi. Dia cuma back dia dah habis kat dalam. Oh, oh boh, kena roket tu Dia bocor uh, tu Apa tak apa tak apa, ambil, ambil tu aku punya barang Dia dia dia dia, aku trade Come back, come back, siapa tu, Jo Come back naked, come back naked, tak payah Yang lain tu apa? Juga dengan van boleh datang balik Aku kat dalam tau oh. Yang macam benda boot aku tak ada. Okay, foundation. Oh. Hey, eh, stop, stop, stop, loket, stop, loket. Hey, I one with the loket tau. Is it? Atas, eh, ada loket. Stop, loket dulu. Stop, stop, stop, loket. I'm inside, I'm inside. Okay, okay, okay. okay. okay. Dia ada kat atas bro, bro, bro. Coming, going, going, going. Aku pushing. Stop eh? Okay. Stop first. Dekat roof ada eh? He's on the roof. Yeah, one on the roof. What? Headshot, headshot, headshot. Headshot once. Oh no. Oh no. Oh no, turret banyak kat sini. Ya, yeah, dalam banyak. Okay, level aku, level aku ada banyak turret. Nampak aku so, mana? We gonna like, we got like, we got like, we got Level berapa? Level okay, kena nampak, nampak, nampak, nampak. Two people on the roof, two people on the roof. Don't pushing first, don't pushing, We gonna kill Locket. Dia jump down eh Kita ada roket lagi kan Dia eh, got roket Banyak lagi banyak lagi Dia tumor dia tumor One more Ambil kit tu ha ambil kit tu Aku aku ambil new guy punya kit ha? ha? Ambil ambil ambil. Ambil ambil ambil, kit aku. Aku ada kit baru. New guy aku punya roket aku tak ambil tau. Kau kena ambil. Dalam punya toilet. Okey okey okey. Bodoh tak mati Ha, go for. Aduh. Tepi, tepi, tepi. Left side, left side, left side. Left side tu low. Ada ninja suit left side. Aku ada, aku ada, aku ada. Dia, dia, dia. Eh. Dia akan. Ya, ada orang kat roof lah. Tak boleh masuk dalam. Aku kat air ni. Pakai uh, kau, Jis. Go for armor tau, oh. go for Ya, Okay, ya, yeah, go trying, trying. Jo, boleh angkat aku, Jo? Thank you Alah yang tu aku tak nampak lagi Itu tu atas kepala kita hmm. eh, Kau semua duduk atas dalam ke? Oh Come down when you when you lead Oh, kat tak tinggal ni. Mati, mati, mati. Belah kiri tu mati. Dekat tangga lah. Eh, aku ada wood, aku ada bawa wood. Hai. Aku pecah back. Nice. Nanti ni roket yang... Roket! Just spammer! you see Oh tu tu lah Nice Rocket eh Rocket eh Kenapa oh. kau blow Foundation Oh tu Kau nampak turret tu Tu ah, hmm. Rocket yang tu Dah tu dah takde kan tu Tu roket lagi roket Roket ni Boleh pecah air cuman macam open core dia Oh tu kena aku <laughs> Wah Spike <laughs> Mana tu? Oi, oh, tengok ah. api tu depan. Dia ambil roket aku Dia down Jangan push in if you gonna get down pushing Boleh kau ambil barang aku balik. Ah! Aduh. Dekat mana? Dekat tepi. Dia down. Dia dead dead. Yup. What the fuck? Joe, Joe tembak member No, I kena lock, lockai kena Joe Mana dia? <laughs> Tadi Eh, dia repair Dia seal Okay, okay go for tak ni uh, Armored tu, armored Yeah, yeah foundation lah Aku kita put pressure pada budak tu. Hmm. Apa je dah tu. Babilah. Rasa okey lah tu Ada dua tu kan Wah Oh you frost, aku sikit lagi nak tembak kau tu Eh aku kat ini aku ni Sini tak ada orang Eh ada bed tak? Eh ada bed kat atas lah Oh tu dia seal tu Jo, blue Blow je titip ah, ah aku dah oh ada someone eh nakal lah 150 jo tepi yeah, jo yeah, i saw that i saw that refill the rocket tepi eh Aku kali aku kali. Bagi saya siapa ambil barang aku, cuba cuba cover jap. Ambil ambil ambil kotak dalam tu. Ni ni ni ni kat bawah aku ni. Halo, Cho. Datang kat aku. Oh, itu. Datang kat Vash. Hancurkan bateri. Ada bateri tepi base, tepi tepi base. Oh, nice. Okay. Nah, rasa yang saya loket? No. 91 roket eh, SM-91 C4 Oh kat mana G? Aku kat dalam base ko. Okay hancurkan dia punya ni Foundation Ha foundation Foundation Ah ni ni Ahmad Doh ni. Sekejap aku, aku aku buka laluan untuk korang. Eh eh jom eh, eh, move move. Atas satu ada pakai launcher tu. Dua ada orang. Eh j- jangan bagi dia ambil badan aku. Banyak sangat roket tu. MIB MIB MIB. Kat mana MIB? Mana? Weh jangan jangan roket dalam kau, jangan roket dalam kau. Mana? Dia kat dalam, dia kat dalam. Bukan dalam. Dia hack bila dia masuk? Dalam mana dia masuk tu? Dalam mana? Dalam base. Dalam base. I saw, I Dalam FOB. Ah, oh, I'm drawn down. FOB ke so, ni? Ah, left side, left side compound, left side compound. Oh. FOB ya, FOB ya. Macam mana dia dah masuk? You, you bring, okay, go inside ah. Not me, not me, not me jangan, jangan, jangan. I just pick up my, my body. If you got a locket, then don't go inside. You go inside for the loot only. Go C4, go. Foundation. Left side for Fukia, left side compound. Yes, left side compound got, got people. bodoh tu kerja aku Dia beri Dia beri <laughs> Dia pun granit Arut roof macam down lah Vest, Vest, kau uh, you jaga pintu masuk ah. Ah ah. Okay, okay, I, I come in Oh shit, how can miss that? Ada lagi ni, ada lagi ni He's not dead, he's not dead, he's not dead belakang-belakang base ni je. Okey okey okey. Tak apa tak apa. Stay outside. Oh, don't go. Ah, uh, stop rocket stop rocket stop rocket. Stop roket eh. Stop roket dari base, dari base stop roket. Dari base stop roket. Okay, ambil okay. ambil roket repo dulu. Dari main kita boleh pakai uh, roket dia orang. Lagi nak bot dah datang. What the heck, that Ha, bot yang pakai belakang. Kita tak ada tangga lagi ni. Cari tangga. Dia ada atas, atas ke? Nak nak tangga ke? Aku hmm. buat kan. I heard someone draw F1 ke. Ya, nak tangga. kalau ada kalau ada tali pun okey kan. Ada ada ada. Siapa tu? Ada ada saman boleh buat tali ke ni ke? Patut base-base dia orang ni ada ada tali ni, cari. Oh, new guy. What the fuck? Oh ni badan kau best. Ah jaga kau kamu jap aku nak ambil badan aku. Ambil pergi ambil. Kau ambil badan kau balik ya, best. Nak nak nak jap. Ni nak cari tali tu. Mana ya? Badan badan ah ni badan kau atas ni. Warna putih. Atas. Oh, oh ya. Betul bang eh. Ni ni ni ni. Ni ni ni ni. Eh. Tak nampak. Oh. Tu tu atas tu. Jarah sini. Jauh jangan tak orang ni jap. Hmm, tak apa tak apa. Kau nampak belah kiri. Belah kiri. Hmm. Kitchen floor belah kiri. Aku di post sikit jap. Uh, roof roof kiri. Roof roof kiri, roof kiri aku nampak. Roof roof roof. Bahaya dia, dia boleh nip macam tu. Jangan maling tu. Kita dalam compound Ap- ni. aku ni. Mana aku ni? kat japi, japi. Sini sini. Nah nah nah. Aku buang ah. Tu. Hmm. Alright. Dia turun pergi shooting floor. White kid. Ni nak rocket lagi. Kiri ah? eh. Kiri. Ya? Stop, stop, stop. Ah, kanan kanan kanan. Kanan. Eh? Hmm kanan. White kid. Gun sem bullet tu ni. Okay dia sampai kat shooting floor ni ni. Dia pergi tengah sih. Dia pergi area tengah. Dia kan kau atas atas kau. Atas kau. Ji. Atas ah. Aku rocket aku rocket. Go go go. Oh, Masa, left oh no, sikit lagi. Headshot lah. Almost dead. Belah mana ke belah? kiri Belah kiri tengah tadi Kiri pun ada, kiri ada ah, Ya, kiri seorang Mana boleh aku? Uh, ah, rest aim two times only. Three times. MI MIB tu aku rasa dalam base lagi tu. Base mana? Ada, dekat belakang compound tu. Ah kan. FOB kita ke weh? Kan, dalam base uh, sana. Oh. Jom, jom, jom. Kita pergi cari dia. Sebab okay. dia bunuh tu. Ni, eh, Syak, dah da, jalan satu round ni? Eh? Belum, belum, belum. Ya, ya. Aku teman kau. Ju, Ju. Kau kontrol dekat dia punya jump down daripada roof ni. Left side, shooting floor. Left side. Turret down. Shooting floor left eh, careful. Ya, yeah, oh, just pecah belakang. Uh, oh, nampak, nampak, nampak, nampak, nampak, nampak dia dah. Dia, dia, One more, one more, one more guy, one more guy. Outside the wall. Okay, siapa ada, siapa ada loket kasih aku, aku tipo. Tipo. You look, you look, you look, you look. Boleh ni atas ha? Ah, dah, dah, dah, kita dekat roof. Dia top of roof Kita orang Shooting floor, ah uh, shooting floor belah kiri ya eh? Ada seorang white kid Yep Nice guys Okay uh, Ju, on your left Ju Left, left, left, belakang, belakang Kill, kill first, kill first Ju Don't loot, don't loot Kat shooting floor, shooting floor Shooting floor Kita orang jumping ni? Shooting floor, left tak tak aku tahu, aku nampak korang Korang kat atas kan? Seorang oh. shooting floor kat bawah Oh bawah ni eh? Habis yeah, tu yeah, tak? Betul, white kid Habis, habis, habis Nice Ambil one Blue? Ah, naked, naked Eh ah, bukan Hmm, kering. Ush, dia kerja. Tengok hmm. enemy ni. Okay, aku nampak dia, aku nampak dia. Ha. Kau boleh shoot down Frost. Ada ada pick tu daripada atas, daripada roof. Tu ah. Ha, dia Mana dia? Dah turun kat aku rasa. Ami, Ami. Right side, right side. Right side, right side. YK Demi, that's me, Jo One dead This guy, this guy, YK Uh, you guys all stay in the shooting floor, okay? Control shooting floor first The other bed Jumpa, uh, jum jumpa bed, destroy bed Yeah, Jum. He got back at shooting floor or room? Ah, shooting floor kat bed, confirm. Sebab dia naik. On the left side Across the back there Eh ada ada naked oh, kat luar Okay, okay. Dia orang tu. Tak apa. <laughs> Meninggal lu. Dia tahu yeah. kau habis bullet. Dia memang push kan. <laughs> Kau tahu saya tipu Kau tahu saya Kau orang apa tu? Dia tembak pintu. Oh, bad. Okay. Bawah. Oh, bawah. Okay, tengok dulu, guys. Nice. Where? Oi. Where are you? I'm on top, why? Oh, okay, okay, okay. No problem. I did open door again. Kat mana? Kat bawah. Ada orang tak? Guys. Tak ada. Uh, Ha? Okay, bed. Okay, below. Ni hao mo. Siapa tak kalu? Kita ulang. Semua kita ulang. GG Oh GG dia dah caw Dia dah caw eh KK KK You lay no more You lay no more You lay no more